Нихуя себе. Нихуя жесткий. Я люблю очень Пока что на русском нет. Я Эдди Брок. И я репортер. Меня всегда интересовали исследования, на которые правительство закрывает глаза. Я обнаружил нечто ужасное. А потом Мне меня... Кто это сказал? Забрали. Посмотрите на мир вокруг себя. Что вы видите? Наша планета умирает. Человечество вот-вот исчезнет. Но если человек и симбиот объединятся, появится новая раса, новый вид, высшая форма жизни. Жестко.

блин, что за мультик? Хуя веном охуенный. У этой силы есть и свои плюсы. Ой, там фугал бронил. О, ты чё там Парни, вам это не понравится, поверьте. Великие свершения всегда требуют больших жертв. Мы сожрем твои руки, потом ножки, а потом сожрем твою морду прямо через морду. Ты превратишься Такие глаза Я уже Я он угорает. Какую-то заразу подцепил. Да. До завтра, миссис